लिबर ऑफिस राइटरस मज डॉक्यूमेंट वुचनिक तो प्रिंट कर किस यथ सबकस मज खर मकदम यथ सबकस मज हेचो डॉक्यूमेंट वुचन तो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर येन करोन बतौर ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू लिनक्स दह पॉइंट सिफर चोर तो लिबर ऑफिस सूट वर्जन त्रे पॉइंट त्रे पॉइंट चोर इस्तेमाल वलिव लिबर ऑफिस राइटरस मज मुख्तलिफ व्यू ऑप्शन मुतलिक हेचित करो सबकस शुरुआत राइटरस मुनियदी तौर इस्तेमाल सपदन वल जसी पैमानिक ऑप्शन यम प्रिंट ले आउट तो web layout print layout option कर यह कथ जाहिर ज प्रिंट ग क्यूथ यी डॉक्यूमेंट नजर वेब ले आउट ऑप्शन कर यह कथ जाहिर ज ब्राउजरस मज क्यूथ यी नजर यह बकार लगान ये तु H T M L document बनवान तो ये तु डॉक्यूमेंट एडिट करने वक्त सू फुल स्क्रीन मोडस मज वन यो प्रिंट ले आउट ऑप्शन खतर करियो व्यू ऑप्शनस पेट क्लिक तो पत करियो प्रिंट ले आउट ऑप्शनस पेट click web layout option खतर करियो मेन्यू बारस में व्यू ऑप्शनस पेट क्लिक तो पत करियो वेब ले आउट ऑप्शनस पेट क्लिक यमो ऑप्शन अलाउ है कि उतई डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन मोडस में दि विचित मेन्यू बारस में करियो व्यू ऑप्शनस पेट क्लिक तो पत करियो फुल स्क्रीन ऑप्शनस पेट क्लिक डॉक्यूमेंट एडिट करनऽ خٲطرٕ تہٕ پروجیکٹرس پٮ۪ٹھ ہاونہٕ خٲطرٕ چھُ فُل سکریٖن موڈ مُفیٖد فُل سکریٖنہِ منٛز نیرنہٕ خٲطرٕ کٔرِو کی بورڈس منٛز ایسکیپ کی پریس أسۍ چھِ وٕچھان زِ ڈاکومنٹ درٛاو فُل سکریٖن موڈٕ منٛز نٮ۪بر وۄنۍ کٔرِو وِو مینوَس منٛز پرٛنٹ لے آوُٹ آپشنس پٮ۪ٹھ کلِک برٛونٛہہ پکنہٕ برٛونٛٹھ واٹو أسۍ پننِس ڈاکومنٹس منٛز اکھ پیج کلِک کٔرِو اِنسٲرٹ تہٕ پتہٕ مینوَل برٛیک तो पेज ब्रेक ऑप्शन करियो मुंतखब पत करियो ओकेस पे क्लिक अत मुतलिक हेचो तफसील सान यम पत किस सबकस मज डॉक्यूमेंट वुचने खतर ब्याक ऑप्शन जूम मेन्यू बारस मज करियो व्यू ऑप्शनस पे क्लिक तो पत करियो जूमस पे क्लिक जूम तो view layout dialog box नजर गसान अत पे सुर्खी यानी heading zoom factor and view layout zoom factor मौजूद डॉक्यूमेंट बे अम कस्म सारी डॉक्यूमेंट यम तुम अम पत खोलान जाहिर करना खतर जूम फैक्टर सेट करान मुफीद ऑप्शन इन पे करो अक अक कत ऑप्टिमल पे क्लिक करो तुम डॉक्यूमेंट मवाफिक तरीन नजार यानी व्यू मिलान fit width and height view डॉक्यूमेंटस पेज किस पूर जेचरस तो खजरस मज पूर पट फिट करान इथ पट अके वक्त अक सफ जाहिर करान यह डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ सफन वुछन एडिट करने खतर सहल बनावान बुथी इनवॉल ऑप्शन फिट टू विडथ यह सफस अमकिस खजरस मज फिट करान हत फीसद व्यू कर पेजस पन्नस असली साइजस मज जाहिर बुथि वेरिएबल नावुक सारी खत अहम विविंग ऑप्शन वेरिएबल फील्डस मज हेकियो तुम सू जूम फैक्टर एंटर या दर्ज कर यथ मज तय डॉक्यूमेंट जाहिर करन छ मिसाल पे करो वेरिएबल फील्डस मज फीसद वैल्यू एंटर तो पत करो ओके बटनस पे क्लिक तु हेकियो डॉक्यूमेंट एडिट करने तो वुचने खातर पन्ने जरूरियत तो सहूलियत मुताबिक जूम फैक्टर तब्दील करित डायलॉग बॉक्सस मुंచి డూయింగ్ feature view layout view layout option छ टेक्स्ट डॉक्यूमेंटस किथ आसान अमिक इस्तेमाल छ डॉक्यूमेंटस मज मुख्तलिफ विवन हज तरतीब हिंद असर वचने खतर तो जूम फैक्टर कम करने खातर करने यवान अथ मन छ अकिस सफस तल अख सफ जहिर करने तो अंद पक सफ जहिर करने खातर ऑटोमेटिक तो सिंगल पेज ही ऑप्शन मौजूद मिसाल पे अगर इस जूम फैक्टरस अंदर fit width and height option मुंतखब करो तो पत व्यू आउट ऑप्शनस अंदर सिंगल पेज ऑप्शनस पे क्लिक करो अखरस पे ओके बटनस पे क्लिक करो अस वछो पेज अख तल कन कि सूरतस मन जाहिर गछान व करियो ऑटोमेटिक पे क्लिक तो पत करियो ओके बटनस पे क्लिक तो वछो ज पेज साइड बाई साइड सूरत मन सपदान رایٹر سٹیٹس بارس پٮ۪ٹھ چھِ ترٛےٚ کنٹرولز تہِ ڈاکومنٹ وِو ترتیٖب دِنُک تہٕ زوٗم تبدیٖل کرنُک اِجازت دِوان وِو ترتیٖبٕکۍ آیکن چھِ کھوورِ پٮ۪ٹھ دٔچھِنۍ کُن درٕزیل سنگل کالم موڈ أنٛدۍ پٔکۍ یعنی سایڈ باے سایڈ پیجن سۭتۍ وِو موڈ تہٕ اکہِ کھُلہِ کِتابہِ ہِنٛدِ شکلہِ منٛز دۄن پیجن سۭتۍ بُک موڈ أسۍ ہٮ۪کون پیجس منٛز زوٗم کرنہٕ خٲطرٕ زوٗم سلایڈر دٔچھِنۍ یا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پیج ہاونہٕ خٲطرٕ کھووُر تہِ ڈرٛیگ کٔرِتھ लिबर ऑफिस राइटरस मज प्रिंटिंग मुतलिक हेचने ब्रोट वलिव इस हेचो के पेज प्रिव्यूस मुतलिक फाइल पे क्लिक करित करियो पेज प्रिव्यूस पेट क्लिक यल तो पेज प्रिव्यू मोडस मज मौजूद डॉक्यूमेंट वचान छु पेज प्रिव्यू बार नजर ग यह बुनियादी तौर जाहिर करान जे तुहन डॉक्यूमेंट कि छु प्रिंट शब्दनस पेट नजर येवान तु डॉट ओ डी टी हुन प्रिव्यू विचित यन व्यू पेज किस टूल बारस मज अक ज्यादा कंट्रोल ऑप्शन यन zoom in zoom out next page previous page तो प्रिंट खतर ऑप्शन डॉक्यूमेंट लिबर ऑफिस राइटरस सेज प्रवस मज व मुतलिक हेच्न पत हेचो अ लिबर ऑफिस राइटरस मज प्रिंटर किस काम कारस मुतलिक आम लफ्जन मज वनो जि प्रिंटर छु दस्तावेज प्रिंट कर खातर इस्तेमाल सपदन वोल अख आउटपुट आल वो हेचो इस प्रिंट केन मुख्तलिफ ऑप्शन तान रसाई टूल्स पे करू क्लिक पत करू ऑप्शनस पे क्लिक लिब्रे ऑफिस राइटरस सहित करियो एरोस पे क्लिक तो अखरस पे करू प्रिंटस पे क्लिक अख डायलॉग बॉक्स नजर यवान युस तय फॉर्म सारन खातर ऑप्शन दिवान सेटिंग यानी तरतीब તરતીબ डिफॉल्ट रोज न तो ओके बटन કર્यू क्लिक वो કર્यू पूरा डॉक्यूमेंट से सोद प्रिंट करने खातर टूल बारस मज प्रिंट फाइल डायरेक्टली आइकनस पे क्लिक अच्छे तो फूरी प्रिंटिंग वन यवान तु हेकियो ऑप्शन मज डिफॉल्ट तरतीब बदलयित कुन ते तो डॉक्यूमेंटच प्रिंट सपदनच अमल ज्यादा कंट्रोल करित मेन्यू बारस मज कर्यू फाइल मेन्यूस पे क्लिक तो पत कर्यू प्रिंटस पे क्लिक स्क्रीन पे प्रिंट डायलॉग बॉक्स नजर ग यन आम टैबस मन जेनरिक प्रिंटर ऑप्शन चारान ऑल पेजेस ऑप्शन डॉक्यूमेंटिक सारी पेज प्रिंट करने खतर अगर तुम कह मखसूस पेज प्रिंट करो यहां तेल हूँ तुम पेजेस ऑप्शन चरित फील्डस मन सफन हिंद हद लीखित मिसाल पे करो यन वन हाइफन थ्री टाइप यह कर डॉक्यूमेंटिक गोडनिक त्रे पेज प्रिंट अगर तु डॉक्यूमेंट कॉपी प्रिंट करें करू नंबर ऑफ कॉपीज फील्डस मं तदाद यानी वैल्यू दर्ज वलू फील्डस मं करो जो वैल्यू एंटर वो करू डायलॉग बॉक्सस मं ऑप्शन टैबस पे क्लिक स्क्रीन पे ऑप्शन हज फहरिस्त नजर ये पे तु डॉक्यूमेंट चरित या प्रिंट करित print in reverse page order नाव अक चेक बॉक्स नजर यहां अमि ऑप्शन सद ज्यादा आउटपुट हासिल कर सहल बनान लिहाजा करू अमक चेक बॉक्सस पे क्लिक व करू प्रिंट बटनस पे क्लिक तु हेकियो पीडीएफ डॉक्यूमेंट प्रिंट त कड़ित अस गोडे dot o dot t document कित कर डॉट एफ फाइल मज तब्दील चूंकि अस डेस्कटॉपस पे एफ फाइल गोडे महफूज करो पी डी एफ फाइल पे डबल क्लिक वह करियो फाइल ऑप्शनस पर क्लिक तो पत करियो प्रिंटस पर क्लिक सेटिंग यानी तरतीब दियो डिफॉल्ट रोजन तो करियो प्रिंट प्रीव्यूस पर क्लिक तो वुछियो ज फाइल हुन प्रीव्यू छ स्क्रीनस पे वह करियो प्रिंट करने खतर प्रीव्यू पेजस मज प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट आइकनस पर क्लिक वह वतिस लिबर ऑफिस राइटरस पे सबक किस अख्तामस मुख्तसर पे हेच दर्ज झेल कथ डॉक्युमेंट वुचन ते डॉक्युमेंट प्रिंट करण जामिया तफवीज राइटर्स मज लिखियो this is Libre Office Writer text स्क्रीनस पे पूरे डॉक्यूमेंट वुचने खातर करियो फुल स्क्रीन ऑप्शन इस्तेमाल डॉक्यूमेंट ऑप्टिमल सहित सहित करियो वेरिएबल व्यू खातर जूम ऑप्शन इस्तेमाल वेरिएबल वैल्यू करियो 50 मरतब तो पत वुचियो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट किस पेज प्रिव्यूस पे गु तो करू पेजस पे बॉडर सान डॉक्यूमेंट कॉपी प्रिंट यथ लिंकस पे दस्तिया वीडियो वचिव यह सुबोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्टस खुलास कर हरगह तुम तो असल बैंड वडि दस्तियाब हूँ डाउनलोड कर Spoken Tutorial project team Spoken Tutorial इस्तेमाल कर वर्कशॉप तनद कर तिम सनद तन दिन आनलाइन टेस्ट पास कर مزید زانکٲری خٲطرٕ لیٖکھِو یتھ پتَس پٮ۪ٹھ contact at Spoken hyphen Tutorial dot O R G Spoken Tutorial چھُ ٹاک ٹو ٹیچر پروجیکٹُک اکھ حصہٕ یتھ بھارت سرکار چہِ ایم ایچ آر ڈی وزارتی ہٕنٛزِ قومی مِشن برائے تعلیٖمن آی سی ٹی ذٔریعہٕ معاونت چھِ کٔرمٕژ اتھ مِشنس متعلق چھِ مزید زانکٲری Spoken hyphen Tutorial dot O R G forward slash N M E I C T hyphen انٹروہس پٮ۪ٹھ دٔستیاب यम मसद तर्जुम तो सदाबंदी से मे यानी वजात आमदन आई टी आई बॉम्बे खत यह प्रोग्राम वुचने तो अस वाबस्त गसन बाबत तुद शुक्रिया